အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကနေပြန်တဲ့အခါကျေးဇူးပါတယ်အခုပြောပြမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Aquarius ဆိုတာနဲ့ခါမြောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် associativity လို့တာဆိုရစေပြီး like and share subscribe နဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ကိုလေးပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အာအခုပြောမယ့်ဒီခွန်ရေးဆိုတဲ့ခါမရှိရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရကတော့လူတိုင်းပဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒီနာမည်ဆိုတော့ပြောချင်တာအမေဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးလည်းတော့ကောင်အလုပ်တော့ကောင်ညာရှိအဲညာတွေထက်ကမှကျွန်တော်အာပြောပြချင်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပါတဲ့ဒီအတော်ရင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးပုံပေါ်ကြတာရုပ်ကနေအဲကျွန်တော်တို့ဘဝဟာ လမ်းခရီးဆက်ရတဲ့ဆုံးထိအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခရီးတစ်ခုစမယ်ဘဝိုင်းထားမယ်ဖက်ကြမယ်အဒီရီတော့မယ်ရေဆိုင်မယ်ကြောက်ခဲ့မယ်စိတ်မချစိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်ပြီးကြိုးစားမယ်ပြီးတော့အာမီမှုခုရချင်တဲ့အခါမှာဟိုရင်ဆိုင်မဲ့ရာကိုတည်တည်ကြကြတည်တည်ချာချာကရဏနာတည်ဖို့လိုပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခုလိုပဲတခဲတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်သိတယ်စဲကြတယ်အာစဲကြကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်စစ်စားဖို့တော်တော်များများလက်လျှောက်တတ်တာဒီမှာဒီနေရာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နောက်တစ်ခါပြန်စစ်စားဖို့ဆိုရခွင့်ရကိုကျွန်တော်ရရှိလာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ဆရာမကြပါနဲ့အဲ့ခွင့်ရနောက်တစ်ချိန်တင်ရရှိမှရနိုင်တယ် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လူရအခွင့်အရေးဆိုတော့ကိုမရပြန်ပြန်ပြီးမရတဲ့သူရှိရရတဲ့သားနဲ့မတည့်တဲ့သူရှိရပြီးတော့တချို့တချို့လူတွေကအဲ့အခွင့်အရေးကိုသူတို့ကအခွင့်အရေးလို့မမြင်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုဆောက်ဆောက်ချမဲ့သူတို့ဆောက်ချ စောက်ချမဲ့အရာတွေလည်းချင်းမြင်တတ်ကြတယ်။အကယ်၍သင် element ချင်းမြင် user ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်သင်အဲ့လိုမျိုးသင်ယုံကြည်ယုံကြည်ခဲ့ယုံကြည်ရဆိုလို့ရှိရင်သင်အမယ်တော့အမှားမဟုတ်။အခွင့်အရေးဆိုတာခါမရဘူး။ကျူစာမဆိုတာပြေဆက်ခြင်းဆိုတာဟုတ်ပြီနဲ့ စားမှုကနေကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ရရှိနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားပါကျစားမှုတိုင်းကကိုယ်စီကနေထွက်သွားတာထွက်သွားတာပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်စီကိုယ်စီကထွက်သွားတဲ့အရာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲထွက်သွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာအချိန်မီအကျိုးတင်စီရတဲ့အရာတွေသုံးခုကိုပြန်ပြီးအဲရရှိမှာရရှိလာမှာဟုတ်ပါတယ်သင်ဘောမှာအခက်အခဲကြုံသိရင် ဒီအခက်ခဲအဲ့ဒီအခက်ခဲကိုလက်ခံနိုင်ဖြစ်စားပါဒီအခက်ခဲတွေကိုသင်လက်ခံနိုင်မှဒီအခက်ခဲတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်နိုင်ကျော်ဖြတ်ရမှာလဲဆိုတော့အာမိခွင်းအဖြစ်သင်လက်ခံရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲမိခွင်းအဖြစ်ကိုသင်လက်ခံရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်စမလဲဆိုတော့ပို့စာကိုသင်တို့ချနိုင်မှာတို့ချနိုင်ရပါမယ်အာကျွန်တော်ကြောင်းမှာသင်ရပါတယ်သင်ချသင်ချပါတာဆိုတဲ့ သင်္ချာဆိုတဲ့ဘာသာကျွန်တော်သင်ရပါတယ်။အဲ့သင်္ချာဆိုတဲ့ဘာသာမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကနာအမျိုးအစားအနှုတ်အပေါင်းသာသဖြင့်ကျွန်တော်သင်ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာသင်္ချာဆိုတဲ့ဘာသာအရင်အရင်ရှိပါတယ်။အဲ့သင်္ချာဆိုတဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကနာတွေ engineer တွေ engineer တွေကနာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီမျိုးကမျိုးကပေါင်းတာတော့လားစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ မှာကျွန်တော်ကိုဒီနီယာဒီဘဝဒီအခြေအနေကနေကျွန်တော်အာမင်ဆိုတယ်အဲအာမင်မျိုးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းရုံခံရမယ်အဲစူးစမ်းရုံခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကြာမှလည်းအဲစူးစမ်းပေါ်ကနေကျွန်တော်ဘာတွေပြန်ရရှိလာနိုင်မှာလဲအာအဲမျိုးစေမဆရာပဲပြီးပြီးအခြေပုံမူတည်ကျွန်တော်တွေ့ချက်တာလည်းသင်ချပါပဲသင်ချဆိုတာလူဘဝမှာမရှိမှဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာလိုအပ်တဲ့ပုံစံပုံဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဥမာသင်ကအာတဏှာကိုသွားချင်တယ်။သင်ကနေထွက်သွားတယ်။တဏှာကိုသွားချင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိကျွန်တော်ဒီနိုင်သွားရမယ်။ဒါအဲ့ညမှာကျွန်တော်ဘာကြောင့်သွားတယ်။အဲ့ကိုသွားတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မှုသိနေကျွန်တော်အဲ့ညမှာဘာဘာရီတော့မယ်ဒီလို shape လောက်ကြမယ်ခင်အဲ့ကို အချိန်ဘယ်လောက်မှစစ်သေးကိုပြန်ရောက်ရှိလာမှာလဲဒါမှမဟုတ်အာဘုံကဘုံကလူတဲ့ကိုခင်မိလာတယ်လူတဲ့ကိုချစ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကိုချစ်လို့ကိုအဲစကားပြောဆက်ဆံပြီးအဲ့လိုကိုချစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာလေပြောချင်မှုတင်ချပါတာတရားပဲပါတယ်ဥမာလေးရသွား ပေါင်းရတယ်။ဒီနဲ့တိကိုရောက်ရတယ်။သုံးနဲ့တိကိုပေါင်းရတယ်။ငါးကနေတိကိုငါးကနေတိကိုလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ။ပို့စားပို့ဆိုတာတနေ့တော့ကဲဆိုတာတမျိုးနဲ့ရှင်မုံအမျိုးမျိုးရှိအမျိုးမျိုးကိုသုံးသပ်သုံးသပ်နိုင်မှအဖြစ်ဆိုတာရှိရင်ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုတော့ချင်တဲ့ပါတဲ့တစ်ခုကိုကိုရရှိဖို့ရောက်ရှိဖို့အဲပါတဲ့ကိုကိုရရှိဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလက်ပေါင်းများဆိုရှိရင်အဲဒီလက်ပေါင်းများဆိုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့စဉ်းစားသိခေါ်တုံးတက်ပြီးတော့အဲတက်ချက်ဒါကလည်းသင်ချပါလေဟောတယ်အဲကြောင့်ဒီရင်တကယ်ရခက်ခဲနေတဲ့အခါမှာမျောနေချင်မဲ့မဲ့နေတဲ့အခါမှာသင်လူချင်ပန်းနိုင်ရဲ့ရရှိလာဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာဘယ်တော့မှပြုတ်ပြပါဘူးတကယ် station ပေါ်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသင်ကားမှာ လေးလက်ချောင်းထားမယ်ဆိုရင်ရဲ့ခင်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရရှိလာမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးအခွင့်အရေးဆိုတာမဟာမရှိဘူးအဲကြောင့်သင်ရဲ့လက်ရှိခွင့်ကိုသင်အကောင်းဆုံးစွာလက်စုပ်ကန်ဆွဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်